バイバイバイバイ漏れる漏れる押しますいややめてそう多分おしっこ漏れるってうん んにちはリチャードですこんにちはイケメンのサムですはいはいはいはい今日はどこにいますかえっ、ー、と奥多摩の方に来てます本当はね、うん、ここでピクニック、うんする予定だったんだけど、はい、あまりにも風が冷たくて風が冷たくてね風も吹いてるしそうそう多分風の音で収録できないと思います ちょっと予想外で寒いからね、風の音で多分ねマイク全部拾っちゃうからねうん、でピクニック外じゃなくて車の中でしようと思ってます切ないなんか大丈夫目の前にせっかく来たのに目の前に綺麗な景色あるしまあねはい青空とあと雲 山、うん、今日ね来てよかったなと思いますリラックスできると思いますなんか平日だから車も人も少ないしね、うん、そうそう、うん、はい皆さん皆さんずっとまあ僕たちね実はこの3日間ずっと家に行ったんですけど、引きこもってましたお家に、はい、ちょっとすごくリラックスできなかったんです なんかね息が詰まる感じ、うん、詰まる詰まるそう出かけるって言っても近くのスーパーとかコンビニに行くぐらいだもんねはいうんこの時車の大事さ分かったって感じですやっとあでも電車に乗っても行けるよとこへもまあ確かにね、うん、でも自分のスペースだったらやっぱり車かなうん、うん、車の中でいろいろできるよねスペース これは自分のスペースああペースじゃなくてスペーススペース、うん、車の中で何点もできちゃうよねその言い方は問題ない大丈夫 <laughs> じゃあ食事できちゃうよほら、うん、食べましょうね何を考えてた、うん、じゃあ少し皆さんに見せましょうねたけのこご飯そうたけのこご飯 はたけのこご飯はい、久しぶりに外で弁当食べるって感じでいや本当だお弁当自体久しぶりだもんうんこういうのもたまにいいよねなんかいいねなんかね大自然の中に行って、うん、リラックスしながら食べるのはもう、うんね、すごいあまりない普段は仕事をするでしょ、うん、 うちに行ったらまあた確かにうちで食べるんでしょう、うん、どっちの方が好きいや本当こういうの好きねうんじゃあいただきましょういただきますはいまずたけのこうんどうたけのこたけのこの味するたけのこの味する <laughs> 散歩してみようじゃあ散歩しましょううんはい散歩散歩食後は体を動かさないとおお風ちょっと冷たいまあ歩いてたら暑くなるんじゃねまだいいけどねうんすごく綺麗な景色だよね景色はね、うん、綺麗だよねおなんか 色が本当に綺麗よ、うん、湖ほらこんな感じ綺麗ドローンも持ってくればよかったね実はね、うん、今までの動画ちょこちょこっと出てきているんだけどドローンで撮ってるのがあるのね だねおなんか面白いいい感じ髪の毛がねもうくしゃくしゃ後ろは桜だよねうん が綺麗わ湖も綺麗、ね、奥多摩湖おう バイバイバイバイサムどこに消えちゃったどこにいちゃったのバイバイまたねまたねなんで俺一発でここに来たよ バイバイにっちゃったバイバイまたねアホみたいあ